Lumière, merci Plus haut Comme ça Plus haut Comme ça Comme ça Comme ça Oh Il s'est fait mal, il s'est fait mal. Tu t'es fait mal